Bom, galera, vamos fugir dessa prisão logo que eu já consegui isso. Me dá em mim, me dá em mim, me dá em mim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bora fugir dessa prisão logo. Arma. Arma seus olhos. Espera aqui, vem aqui. Pega a arma aqui. Ah, é verdade, tu não consegue abrir. Vai entrar ou não, porra? É, pega a arma aí. Moleque, eu vou te ligar um. Eu vou te levar. Eu não consigo. Vem, agora eu perdi minha. Vem aqui, sai do pai. Olha aqui que eu peguei. Na cabeça. Na cabeça. Ele vem aqui. Agora tá preso. Me segue. É por aqui, tá? <gasps> Pule, pule. Vou matar. Prisioneiro. onde você atira com a sniper? Matei, matei, matei. Olha onde que tá. Eu vou pegar o loot dele. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Não dá, não dá. Roubei. Vem. Cadê tu ah lá? Entra. Não tem que dentro da sala dos polícia. Vem. Ele senta tá aqui, tem esse gás aqui, ó. Vem, vem, vem, vem. Entra, entra. Polícia. Rouba ele, não atira, não atira. Rouba ele, não atira. Rouba, rouba. Vem, vem, vem. Rouba, rouba, rouba. Como se rouba? Vem. Como se rouba? Vem. Ai, cara, agora fudeu pra mim. É só ir atrás dele, é só ir atrás dele. Ah, já vi agora. Ele tá me atirando, que vagabundo. Ele que eu vou pegar uma arma. Pera, cadê ele? Ele tá fugindo aqui. Mata, tive que matar. Ele tá atirando. Eu vou matar ele agora. Vou roubar ele agora. Não dá pra roubar. Aqui, ó. Tire. Roubar. Tá me Eu vou roubar. Desconcentrei ele na tua frente. peraí, eu vou, eu vou pegar o cartão dele. Que raiva, velho. Não, não, não, vira a polícia, que é o jeito bem mais melhor que virar a polícia. Ah, ele fechou aqui. Tá, mas... Ai, a... ai, quase eu roubei. Roubei! Roubou o cartão? Não. Ai, ai, ai, ai. Bora lá. Acho que eu vou conseguir. Pera aí. Pica-pau. Tô chegando aí, tô chegando aí. Como que se dá arma? Não tem como dar arma. Ó, o cara ali. Ai. Atira, atira, atira, atira. Atira, atira. Atira, atira. Vai, vai, vai, vai. Atira, atira. O tiro não quer sair. Mr. Bubbly. pra mim tá bugado. É não pode... Não pode ir pra lá? Não, né? Vira a polícia aí, por gentileza. Peraí, agora é na sua. Ah. a polícia? Tô virando, mas não tá indo. Internet de padaria. Virou polícia? Não tá ainda essa net. Ai, mano. Nossa, eu tô sem arma, tô aqui. Meu herói aqui fora. Vamos, abre. Abre. Vamos, vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. bora. Rouba, rouba, rouba. Deixa eu te roubar, deixa eu te roubar. Calma, calma. Não, não, não, não, não, Fica paradinho, fica parado, fica parado, fica parado. Não se mexe, não se mexe, não se mexe. Peraí, peraí, peraí. Se eu te roubar de novo, daí eu consigo cortar! Peraí, peraí, peraí. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não. Tá, vai, rouba. Não, não. Droba logo! Eu não vou conseguir te roubar assim. Oh, você falhou ao tentar roubar. Deixa eu tentar de novo. Ai, ai, vai, vai, vai, vai, Vou meter bala aqui na pessoa. Matei ele. Ai, ai, ai. Foge, foge, foge, foge. Ele não vai me pegar. Acho que não dá pra pegar na roupa. Cadê tu? Tu virou ladrão, hein? Não. Vira ladrão, então. Vem aqui, vem aqui. Não, não me prende. Ah, peraí que eu vou virar. Já volto, vou pegar uma batata. onde que a gente encontra? <laughs> Sobe lá naquele, no, no aberto. Sobe no aberto aqui que eu, vou pe que eu peguei aqui meu helicóptero. Eu vou ter... Vou ter... buscar aí. Cadê tu? Cadê tu? Aonde é no aberto? Em algum lugar aberto. Sabe aquele lugar lá? Peraí, peraí que eu tô vendo um criminoso aqui. Não. Olha, tu matou aquele policial antes. Cadê? Não tô vendo. Hã? Ah, na tua frente. O helicóptero. Não tem nenhum helicóptero. Tá, tá cego? Tô. Mano, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, do teu ladinho, ó. Tá voando? Não, tá abaixado. Não tem ninguém aqui. Tu tá onde? tô aqui numa parte. Ah, então reinicia aí. Ah, minha net que tá ruim, é minha net. É, tá. pera aí, já vou. Pera aí. Ah, eu já fugi, pera aí, eu vou fugir aqui e virar criminoso. Vai pegar o quê? Mano, eu vou desligar mesmo! Fica então, do texto, não. Ajeita aquilo ali. Mamãe, mas precisa fugir. Hum. Tá me vendo agora? Vou pousar aí. Uh -uh. não quer mais entrar agora, porra. Reiniciou mesmo? Eu iniciei, cara. pra mim, tu tá indo aqui. Eu saí do jogo. Hum, legal. Gente, não dá pra gravar assim. Hã? Não dá pra gravar assim. Bora. Mas... Pera que tá entrando. Já entrou, né? Não, né? Como não? Agora então. Então, agora tu vai naquela área que tu tava. Tá. Sabe é o campinho de fute? Vai lá também se quiser. Aonde? Na campinho de fute. Não sei aonde, nem onde fica isso né? Ali ah, vou salvar esse prisioneiro. Vai no mesmo lugar que tu estava, por gentileza? Sim olha tu agora. Pera. Espera Pera que tá carregando o início, que tu acha que o início é o flecha? Bora, Bill! Eu entrei, tô indo aí. Lorenzo Gatão, cara? Eu vou resgatar um cara. Ah, tá. Entendi, Lorenzo Gatão, cara. Uhum. Deixa eu levar, Deu, eu tô aqui já. levar o cara aqui pra cá. Já tô aqui. Deixa eu voltar aí. Cadê tu? Tô tá aqui. Tá me vendo aqui? Então eu entrei. Opa, tinha sido criminoso. Vai. Vou resgatar um aqui. Ih! Não quis entrar. É assim mesmo. É, vamos lá pra Amo, lá Vamos lá pra Munation. Uhum. Bora, meu! Bora, filho do Deus! sem querer. E ainda eu entrei embaixo da água. Não, sou eu. Vai. Vamos lá pra Emonation. Eu caí. Ah, não, não caí não. Emonation. Emonation, Emonation. Pega só as armas básicas, sabe? Minha K-47. Tá, então AK-47 é desertezinho. Não, a arma outra, não, não tem nada a ver de tá AK-47. Tá, então MP5 e AK-47 Desert Saiu do helicóptero. Olha, eu tô te falando que era pra tu pegar. Cadê tu? Aqui no helicóptero. Mas então sai, seu burro! Mano, o que que tu fez? Sai! Peraí que eu tô colocando os... Sai! <laughs> Não quer sair, eu tô pulando. Eu vou te bloquear pra sair do coisa. Eu te avisei. Agora volta. João! Tá esperando o quê? Oh. oh Yaonde, eu tô esperando tu me levar lá pra coisa. Mano, a gente já tá na frente da É a loja de Vem aqui, vem aqui. É pra pegar esse bastão aqui. Essa pistola branca. Pega hum? também, deixa eu ver. É essa aqui é do meio. Aqui, ó. É, é, essa daí. E agora aqui no fundo... Ué? Cadê aquela arma? E aqui é a MP5, ó. Não, meu filho, aqui. Que? É MP5! Tu tá com que arma? MP5 deserto que faca. Que faca? Faca aqui, ó faquinha. Não, é o bastão que eu falei. Mas a faquinha é mais melhor. Não é melhor. Como que é? Pega o bastão e agora pega esta arma aqui. É aqui, ó. Não tem como, não tem como pegar três armas pra mim. Tem sim, pega aqui. Não tem como pegar, quer ver? É, quer apostar? Quer apostar quanto? Peraí que não veio ainda. Ah, não, veio. Tu tá com qual? MP5? Sim. Tira essa AK-47! Que eu não tenho AK-47. Ah, mano, tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá, mas eu queria. Né, tchau, eu, eu, eu, Cadê tu? Não sei. Ah, vem aqui logo. Também vou pegar a K47 e viver minha vida. Homem, pega as armas normal que eu te falei. Eu peguei, pelo amor de Deus. Então, cadê a MP5? Coloca na mão a MP5 primeiro. Agora pega a deserte na mão. Bastão. Bastão? agora vem. Aí depois lá na base dos criminosos, daí tu pega a granada. Não quer aparecer pra eu entrar. Ah, peraí. Pronto. Peraí, tempo. Peraí, aí agora apareceu. É por causa que tava bloqueado. Bora aqui pra base dos criminal. Base dos crime Uh, será que aqui é um shopping? O que, que é aqui? Não sei. É um mali. É ah, mali. Mal. Mal. Li. Vamos dar uma uma bisoiada aqui na Sil... Sil... Ah, vamos logo! Eu tô tentando achar a base dos criminosos. Vamos roubar ali já então, vamos roubar. Não, pera, vamos primeiro lá na base dos criminosos. Banco, vamos roubar já. Mano, ja banco, joalheria. Primeiramente, o banco não tá aberto. Segundo é que a joalheria também não tá aberta. Aqui, e o baile achei, lá. Achei, achei, achei. Pega ali tua, pega tua skin e a granada que tem ali também. Aqui também, ó, vem aqui. Tem granada aqui também. Vou pegar aqui também. Granada. Eu tô voando. Não tá nada. Tô voando. Então voe. Vem. tem a granada ali, ó. No cantinho, ó. Tu não tem lá com a 47, né? Mostra a MP5. Ah, bom. Então pega a granada ali. Vai querer pegar a granada? Ou não? Pega a granada que olha na tua frente, moleque! Aí, agora feio. Pega tua skin aqui, seu burro. Aqui, ó. Vem pegar tua skin, fazendo um favor. Agora vem. Caralho. Vai vir, não? Não é, não, seu burro. assaltar, deixa eu ver. fechada, banco fechado. Mano, não tem nada aberto. Só tem um avião, só que daí um avião é muito difícil. Quero. O avião? Uhum. Não, nem pensar, homem. Não dá? É. É muito difícil, homem. Tu vai lá, tu fica lá preso, aí o avião explode, aí tu perde tudo. Então, onde é que ele tá? Aqui é o aeroporto? É o aeroporto, eu quero ver onde é que ele tá. Quem? O avião. Posso pular de paraquedas? Não, nem pensar, né? Pode pular? Não, né? falei que sim? Não. Mano, eu tô perdendo vida, mano. Vem. Onde? Pousa aqui. Barco, no meu barco. Qual desses dois tá atrás de mim ou na minha frente? Tá não, não, não, não. Para, Marco. Eu te falei que não dá pra ir ali, olha, tu comecei a perder vida. Mas tá saltando? Agora vamos vazar. o. Por que que bar... Puta que o Paulinho. Agora pulou sozinho, ó. Sério, eu falo sério. Cadê tu? Cadê tu, digo? Cadê teu barco? Cadê tu, moleque? Eu tô aqui embaixo do avião, subi. Ai, tu tá no avião. Moleque, como não, é que tu vai tá no avião, moleque? Não vai nele, não. Pelo amor de Deus, tu vai entrar nele, tu vai perder tudo. Cadê tu? Acho que é o Jack. Vou roubar um Jack. voltando, agora vamos, sem pular. Moleque, é muito, é muito sinistro do bagulho tá. Que o avião tá. Por favor. Eu tô fora do meu lugar. Senta, fazendo favor. Deu. Por que a gente não pode ir lá e assaltar? Vem aqui. No meu Quero. Vem aqui no meu carro. Vem aqui no meu aqui? carro. Ah. Vem aqui. Meu Deus! Mas fica parado! Vamos, vamos, bora, Bill! Bora, filho do Bill! Bora, mulher do Bill! Ô, filho do Bill! Eu, eu, Bill! Bora, bora ali, olha esse dinheirinho ali, olha. dinheirinho ali. Então, Mamurobá. Chega, chega, meu Deus do céu, tem um, um, um herói aqui. Minha pau, cadê ele? Bora roubar o banco aí, cadê tu? Já entrei. Menino, mano. Vamos! Eu já tô aqui dentro. Então espera eu. Vamos. Oxi. Pô, mano, tem que achar a chave. Não, não acho. Ai, aqui, abriu, abriu, abriu. Mano, não quero entrar no elevador. Não quer, o elevador não quer. Mas bom... filho. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó, aqui, ó. super-herói Como que entra? super-herói, né? Ai, mano, só fica no elevador. Tenta sair, sei lá, velho. Olha que tá muito ruim, vai tomar no pau. Olha, mano, agora eu tô aqui embaixo, velho. Que né? Ah. Nossa, mano, alguém vai como que entra nessa porta aqui? Mano, não dá pra entrar! Ai, ai, ai, ai, eu quase morri. Gente, eu tô aqui, eu tô aqui numa porta aqui. Vocês têm como me ajudar? essa porra tem internet funcionar, né? aqui um pouco. Espera que eu vou chegar aí. Como que Rob está apertar em roubar? a joalheria. Ah, mas aqui também é bom. mas não dá pra pegar os dinheiros. Não sei abrir. Como? Uai, não quer pegar. Como não? Oh, clico em roubar ele não Europa. Tu tem que segurar, seu burro. Ah, tá. Oh, mas eu tô segurando aí, ó. Derrubei um. Roubei outro. 4 quilos. Ai, pra mim já deu oito quilos. Tô vazando, tô vazando. Pera aí. Cinco. Pega aí, pega aí, pega aí. Pega, pega. Seis kills. 8, 8, 8, 8, vai ver um. 8, 8, vai. Sai eu, sai eu, sai eu. Sai aqui, aqui, aqui, aqui. aqui. gente. Vem aqui. Cuidado, cuidado, cuidado com o laser. Cuidado, cuidado. Pera, pera, pera. Pera. faz do laser. Tá. Tem que pular quando ele vir. Peraí. aqui que a gente vai. Onde que a gente tá vai cuspir todo o dinheiro? Agora vem Peraí. lá pra base dos criminosos. Vem, vem, vem, vem. Será que tem super-herói? Ela não no ponto da entrega. Vem aqui, vem aqui, vem, vem, vem, vem. Entra no meu carro, entra no meu carro. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. O super-herói ali no fundo. É pra cá. Ô, oh, caramba, dê meu velho, legal. que eu entrei aqui dentro. Conseguimos! Bora, não! Como que tira a máscara? Não precisa tirar. É só tu aqui, ó. Calma. Ali no meio. Aqui, é no meio. Aqui. Aê. Vamos roubar, vamos roubar o que agora? Joalheria aqui, eu gostei da joalheria ah, de fechado. Bora no cassino, vem, vem, vem no cassino, no cassino. Bora, cassino. Segue eu, segue eu, segue eu. A ele? aí. Mano, eu tô caindo. Tem que olhar pra frente, né? Aí, vem. Abaixa. Oba, algum desses bancos tá aberto? Fechou nada, o cassino tá aberto. Oh. Algum desses bancos tá aberto? Que banco? Só tem um banco. Aqui tá... Aqui não dá mais pra roubar. Eu só vou uh, roubar, roubar aqui. Cadê tu? Eu tô dentro do ele. Oi. Eu tô roubando... Eu tô roubando. derrubou os dois. Sim, vem Deu. Puxa, mano, saiu, saiu um coisa ali, um policial. Credo, que sorte. Agora tem que vir por aqui. Mesmo que o coisa já fechou, não sei se o cassino já fechou. Não. Fechou não, fechou não. Joalheria, bora aqui. que não é pra cá. Tá Deixa eu ver pra onde é que ele é. pra cá, pra cá. Eu sabia que era pra aí. Sai. Tá Pula. Pulei. Não, não, meu Deus do céu. Você é burro, né? Tu tem que esperar antes. Bora, bora, bora. Como? O policial que veio me matou? Ah, mano, policial chato. Só estragar com tudo. Agora tem que pegar tudo minhas armas aqui de volta. Oh, por que tu foi trancar teu helicóptero? Não, eu tranquei, fui. Ah, morri por culpa, velho. Bora, nossa, que logo. Vamos. Eu não morri, não! Não? Ai! Vou morrer! Morri! Ah, morri! Que policial, filho de uma mãe! Vem aqui fora. pegar tudo minhas armas, cacarete, é essa parte do outro. Peraí, deixa eu pegar as armas. Tá soprando o que, moleque? O negócio que tava na ah, minha tá tela. Alca 47 é o porte do Uber. É fila israelense. É Eu peguei tudo que eu precisava. Onde que tu tá? Não tá me vendo não aqui? Aqui, ó. Aqui, ó, helicóptero. Vai. Outro milhão agora aqui. Ah, não. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos lá de novo. Nós aí matamos esse policial. Agora ali na joalheria já tá aberta? Não tá aberta, meu Deus. Já vou pular, já vou ficar pulando. Não! Não pode pular. Pulei! Tu não pode chegar pulando, tu tem que esperar um pouco. Pulei. Peraí, deixa eu ver o que é isso. Hã? Ah, aeroporto. Pensei que já era uma outra coisa, sei lá. Pulei! É, eu Já tô chegando ali. Já pulei. Aham, uhum, já pulou, né? Agora eu pulei. Por que tem um toeiros aqui, então? Um hum, toeiro? Esse cara é muito maneiro. Deixa eu entrar nele aqui. Ah, mano. Dá pra comparar com isso. Bora! Aqui. Bora, bora. Vamos ver se eu consigo. Quantos tirobone que tem para o aqui? Eu também não sei. É, é aí mesmo. Peraí, peraí, pera aí, que esse treco tá aqui me incomodou. Tá, mas é o portão que abre, abre. É, é aqui, é aqui sim. Mesmo. Aqui não tem nada. É por cá, eu acho. Cuidado, vai devagar. É, é, é, é sim. É. Ó, despiste dos laser, tá? Tem laser aí. Esses laser é de Nossa, mano, onde é que rouba isso aqui? Aqui, ó. Quer abrir. Não, não é ali, não. Aqui. tem que ser mais brava. Né? Calma, Aqui, ó. É. Ah, não. Passei aqui, tomei um dano, mas é boa. Nossa, mano. Eu tomei dano, né? Pera aí, que eu tô com pouca vida, espera. Aqui, ó. Ah, tu faz isso aqui, segura, né? Ah, nem sabia que era assim. Será que é pra onde? Cuidado que tem um laser aqui. Pra cá. Ui. <laughs> Eu sei que tem um laserzão. Perdi muita vida. Outro lado aqui. Passei. Peraí, peraí, Passei também, passei também. Daí? Ui! Ai, mano, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ui! A ah, vi laser aqui. visão noturna. Aí deu. Oxi, onde é que tu foi? Eu fui pela outra porta grandona e botei e ativei aquele alavanca. Aí cheguei e é aqui o, o cofre. Como que se estoura o cofre? Mano, onde é que tu tá? Eu nem sei onde tu tá, primeiramente. Nossa! Sabe mais que eu, hein? Que ó. Ah, agora não dá pra... Aquela portona grande, tu foi reto, era pra virar, não era pra ir reto. Ah, eu gostei Pô, como que abre a porta de cofre? Mano, onde tu tá? Aonde? Ah, ah, já sei. Vou abrir o cofre. Abri. Abri. Oh, não, é só tu que vai roubar, né? O que tive a sofrência toda pra entrar aqui. Nossa! Onde pega esse pedido? Ah, tem que tá. Como é que tu desceu aí? Como é que tu desceu? É ali no lado perto do botão de pular. Oxi. Mori como? Como que eu mori? Eu acho que tu encostou nos lasers, tu não viu? Não, era o diamante que era muito pesado. Fi, aonde tu, como é que tu desceu? Ah, no lado do botão de pular, onde que tem agachar e deitar, eu tenho o um negocinho de descer ali. Tem sim, só se foto não tem, né, meu filho? Oi. Tá, tô indo aí de helicóptero. Ah, entendi. Aí, pegou o L. quero o L. Aí, Acho é. e... eu já enchi a cola. Hã? Não sei se eu já enchi a cola. É um diamante só? Eu acho. Deixa eu ver pra onde que é. Pra trás. Ai, ai, ai, ai. Acho que é um só mesmo. Eu tô indo aí de novo. esperou aí eu tô com dois quilos. Peguei difícil derrubar aqui. Não sei. É bem difícil. Deixa eu subir agora. Dois quilos e agora é só eu vazar. Peraí, eu, espera eu. que tu pegou os diamantes e tu encostou e subiu, encostou e é, subiu? Porque eu fiquei lá encostado, aí eu subi, isso lá. Agora eu não posso mais voltar. Tchau, tô voltando lá para o bar. Caralho, tem um diamante aqui, é? <laughs> Mas não dá pra pegar. Caralho, tem coisinho vindo. Coisinho o quê? Coisinho o quê? Aquele Superman lá, aquele. Super-herói? É. Eu já tô com dois, dois quilos. Tem como matar super-herói? Tem. É difícil? Mais ou menos. Eles têm muita vida? Depende, é igual, homem, é igual. É igual a tua vida que tu tem. Encostei aqui e já, já consegui. Roubo completo. Tá, agora vou ir roubar... Na joalheria tá aberta! Não! E agora que eu tô indo aí? sair aqui pra, pra Massas Crime? É. Tu roubou? O quê? Alguma coisa? Não. Tu policial... Pera! Tu tá gravando ainda? Né? Sim. Virar aqui. Não sei se tá, né? Como que eu morri do nada? Tu voltou pra base? Sim, eu vou lá na joalheria. Vamos então. Vem comigo. ele que eu vou pegando minhas armas. Vamos. Tu tá aqui? É, sim, eu tô aqui dentro Aqui, ó. É Parado. Parado. Já parei. Vai policial ali, mas eu já sei como dar fuga. Matar ele? Olha lá. Não, não preciso. Ipiu, ipiu, ipiu, e machado. Agora tu sobe Tu tá gravando? Corda. Sim! Sobe aqui nessa corda. Como que se sobe? Ah, já vi. Ai, ai. Não, não quer subir. Esse tu tem que ah, ir subi. direto pra corda. Ah, ah, entendi. Mas tem que ser por aqui? Tem que caminhar, tem que caminhar. É, agora eu não quero subir nessa porta. Ui, ai, ai, ai. Ah, acho que como que eu subo nessa porta e na segunda? Ué, é só caminhar, filho. Ah, subiu. Eu já tô roubando, já tô com quase... É entrar naquele buraco que tem, é? É. Pô, deixa alguma coisinha pra mim. Sim, eu vou deixar. Eu já roubei, já peguei 20 quilos. Eu não tô conseguindo pegar as pessoas. Eu não consigo, eu não consigo coisar como é que é. quebrei. aqui. Tem que coletar mais uma sacola. É diamante. Lá na base? Não, aqui na goleira é a mesma. Aí já completei 20. Aonde? Aí eu completei 20 agora. Ah, tu foi pelo outro lado, peraí. Cadê tu? Eu fui pelo outro lado. Ué, onde tu tá? Aqui. Ah, sim, sim, sim. Aí tem aqui, e no, aqui no fundo, aqui no fundo, aqui no fundo, ó. Pera, peraí, me segue, me segue, me segue. Agora aqui, aqui, aqui, aqui, peraí, aqui, ó. Drop here. Ou laser. tu vem aqui e roba mais um pouco. Aqui, ó. Tá. Ah. Aqui, ó. Aqui, aqui. Roba mais um pouco. Tu vem aqui atirar. Cuida os lasers. Tá, pronto, pronto. Agora tu é só pega ali até 20. Denuncia a porta que tem aqui pra escapar. Mas eu já, a gente já vai saber. Já sei daqui Pera aí, mãe. Tá, pega aí, pega aí. Deixa eu te ajudar. Olha Policial não, não, não, não, não, onde, onde, Ali é fora, tu não viu passar não, não sabia? Vi não, vi não, vi não. Vai, vai, vai, Eu acho que era pega, pega, pega, Não, peguei, peguei, e agora? Já pegou 20? Sim. Então coloca aí. Agora, e agora? Me segue, agora me segue, agora me segue. Aí. Ah não, é, é ladrão. Aqui existe outro. Agora, ah, peraí. Uh, aqui Vai. pro outro, aqui pro outro, aqui pro outro. Moleque passa sem dó. E agora, como é que sai? Não tem Peraí. Aí a gente ganhou dinheiro? Não. Tá, vamos roubar um banco. Mas o que que, o que, que você fez errado? Não sei. A gente fez nada de errado. A gente bora, sabe. Bora, bora tá, vamos lá. Bora do helicóptero. Algum... Agora não dá mais pra roubar algo. Agora tem que... Não, não joalheria. Vamos roubar... Roubar? Banco. Bora, então. Já é spawnei ele, captura aqui. Só entrei. Bora, bora, bora. Bora. Vamos só saltar o banco aí. Daí vamos terminar o vídeo, que já tá ficando longo. É. Pulei. Vai lá ativar o bagulho, vai lá ativar o bagulho. bora O negócio não tá correndo. Bora, bora, bora. Só fica aqui. Fica. Bora, agora é só despistar do Slater. e tudo. Eu vou roubar. Roubei tudo. Vou roubar tudo sem dó. Falta mais quatro quilos. E cinco, falta pouco. seis, sete, oito. Oito. Bora, bora, bora, bora, bora. Onde é que sai? Onde é que sai? Ah, é pelo mesmo, lugar? Pelo mesmo. Aqui tem uma porta também, acho que dá pra sair. É. Dá pra sair por aqui. Ui! Ai, nem quero mais sair por essa porta. Eu tô indo com um piazinho aqui no elevador. Ai, pegar um cara aqui. Quer dizer, eu vou com ele. Eu tô só com 20 de vida, socorro. Eu já peguei tudo. 8 kills. Vai. Dirigi. Vai, eu falei. Pra onde voltei, gente? Morreu? Arquei pela água. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Peguei. Eu já, eu já tô vazando aqui. Aê, completei 11 mil e vim. Vou lá roubar de novo, dá pra roubar? Não, não dá, só uma vez eu acho. É, só uma vez. Vou tentar ir lá de novo. Olha, tenta, mas eu acho que é, é só uma vez. E se dá, imagina. Aí é bom. Vou, vou pegar um helicóptero. Só vou entregar aqui o dinheiro e vamos finalizar o vídeo. É. roubar de novo lá. Daí vamos finalizar. Nós só vamos ver se a portinha abrir e eu pegar meu helicóptero. Eu já tô indo lá. Abre. Eu acho que aqui tem... Polícia. Aonde? Aqui no banco. Nós vai matar. Bora pegar um Camaro aqui, meu Camaro. Outro policial, outro policial. Em qual parte? Quase derrubei ele. Dirigi, vai montar. bora, bora, bora, bora. Vamos ver se dá pra roubar de novo. Não dá, não dá. Não dá? Não. Então esse foi o vídeo, né? Amanhã sai mais um de Noite, eu e o Juninho. É o Junior, né? Junior. É o Junior nome dele. O nome. Eu sabia que o nome. Não, no, o nome dele, família, é Junior. É Junior. Que Junior? Teu nome é Junior. É, Junior é tipo um apelido, né? Porque é Juninho, então o apelido é Junior. Mas teu nome é Junior. Olha, não é. Não é que meu. É, é Junior. Não é, é olha, é Junior. Não é É o nome real, é o nome real Júnior, né? É o... Para! O nome real não é Júnior, mas... É tipo um apelido de Então Júnior. esse foi o vídeo, falou! Calma, calma! Tá apressado? Tá com pressa? Tô na... Tô... Deixa eu entregar aqui o dinheiro, pô! Depois, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma M4. Pô, mas tem que ter prêmio não, aqui, comprando na lojinha do seu... Não, mas onde? No... Aqui no jogo? É, mas ali na lojinha. Comprar, não dá pra comprar, só se tu tiver Robux. Não, quer ver é... que vai dar? É, só se tu tiver Robux, tem que comprar, tu tem que... Ter Robux, aí tu compra lá ela. Tá, esse foi o vídeo, né? Não, esse não foi o vídeo, tem que esperar agora um pouco. Que eu tô soltando mais uma lojinha tu tens. Tá, eu vou desligar o microfone aí. Falou, família. Até amanhã aí. Fui! Fui! O Cleiton já se foi. Cleitinho se foi, agora eu vou roubar aqui sozinho o bagulho. Bora, bora, bora, bora, bora, laser, bora, laser. roubar aqui. Vem cá. Caralho. Vou roubar tudo aqui, senão tem que pegar dinheiro. Eu tenho que comprar aquele meu carro de volta. Eu tenho um Tracer. mais conhecido como Audi R8 deixar ele todo preto, ascurosa, mó, né? só que lá ah, erguer a suspensão dele inteira.